music. Big, dreams. Battlefield, battlefield. my kunas kwa penjujue Ushadata, baby. kisha twende nyumbani nipewe filigisi nijue Ushadata, baby. twende Nairobi ni kunas kwa penjujue Ushadata, baby. kisa twende nyumbani wazazi wanione waseme Ongela mume, baby. Nakujana kufunga You don't show that you love for me. Nakupenda, nakujali, njo njo njo Na kujana aje nyumbani tukura matunda za kujana aje nyumbani wazazi wakone na kusituwe pamoja usiku mchana ili mimi munizalie mimi watoto na kusituwe pamoja siku mchana, baby uniheke kile unachotaka nitakupa, ili mimi munizalie mimi watoto kama ni mapenzi Nateseka sana baby, nikikura peke yangu nahuzunika sana baby, nikilala peke yangu nateseka sana baby, nikitembea peke yangu nateseka sana baby.